On hienoa kuulla Jukan kanssa voittaa joukkueeseen. Olen tuntenut Jukan jo vuosia. Jukka on ryhdikäs, vastuuntuntoinen ja suoraviivainen poliitikko, josta Suomi nyt tarvitsee. On myös järkevää saada jatkuvuutta eduskuntaan, jotta päästään suoraan tekoihin eikä pelkkiä puheita. Menestys vaatii osaamista, kurilaista tekemistä ja yrittää henkeä Jukka on kaakon puolustaja, luottopakki, joka menestyy kentällä. Äänestä sinäkin Jukkaa, niin minäkin teen.